Saluton kai bonvenon al nia marda Zamenhofa medito. Hodio estas la quara de Augusto. Kai mi eh, volas taurigi la cun mediton sur la vorto de Zamenhof en la plei fama poemo de li la espero. Do la dua strofo recitas Ne al glavo sangon soifanta gila homan tiras familion alla mond eterne militanta gi promessas sanctan harmonion Do la subiecto esas tiu gi che tiu gi esas la nova sento dell'antavo strofo Do e por uh, reordigi la vorto in en uh, ni diru prosa formo nova sento tiras la homan familion ne tiras la homan familion al glavo soi fanta sango hm? sed gi promessa sanctan harmonion al eterne militanta mondo tio estas la prosigo della, della poemo, cioè Do vidu la gravezza dell'accusativo, c'è l'accusativo permessas eh, facile movi por eh, ritmai chialoi la vorto in, in eh, la poesia formo. Bo, nella nova sento do che io essa stio in mm, probabile essa stresse mila alla interna ideo, facte, estas celata al alla homa familio. Do Zamenhof conceptas la homaron qui el familion. Dio estas certe la fero. Kai tiu ne signifas ke la supposo estas ke normale sento i qui estas forta i voco i por la homaro estas sento i de milito. Char ci attenti eh, la poeto Zamenhof attentigas al ni che gi ne volas nian sangon char chi ha messo smilito sta sango ex la corpo ne diru do la novezzo dell'assento estas che la mondo eterne militas sed estas promeso de la sento, de la nova sento, che povas ex estigi sancta harmonio. Che tiu sancta harmonio signifas la porciama pazzo de Immanuel Kant. Quio estas sancta tamen, do estas iu vere grava fero. Estas nenio pli grava ol sancta iaferoi. Do, quel foie homoi debatas ciu esperanto vera estas lingvo de pazzo. Do, dependas. Dependas de la perspectivo. Se oni consideras esperanto nur lingvon, certe esperanto povas esti accusata por malpazza i celoi. Facte gi estis dum, eh, dum sia historio, mult foie. Cai mi ne volas paroli per tio, sed eh, se vi legas bone la historion de Esperanto, estas quelcai homoi qui ligis la ideon de Esperanto al eh, malpazza i celoi sed la interna ideo tute ne estas tiel. Do, la esperantismo la hof certe esti spazza. Do, ni devas bone clarigi la nivelo en de la discuto. Esperanto estas lingvo kai compreneble oni povas usi lingvon por uh, cia ein celoi, sed ali flanke estis ni diru celo lau la iniziatoro de la lingvo, cae parte de tiu celaro, au calcae aspectoi de la celo de Zamenhof, eniris la cefan neutralisman ideologion de esperantismo. Ne ciui, cil niam vidis pri hilelismo, cum exemple. Bone, mi pensas che tio estas cio por hodio. mi dankas pro via atento, mi esperas che vi giuas citiui, citiui in uh, eh, necutima in meditoin, Ciu vi shatas la fakton che estas caicaem sin sequai meditoi ciui profundigas uh, eh, profundigas, pardonu, ki, ciui profundigas en la sama temo. Ies case, au ne case, bon volu diri vien opinion, cae ciu case dancom provi atento cae gis morgau. Antauen en fine.